मैं हूँ तेरा जस्ते तू है मेरी हेली तुझे हाथ पकड़ के घुमाऊं तू गोल गोल घूम घूम घूम बेबी शकला का قتلنا يا افتداسي ايش تدرسي داون داون ريسكي هما ريسكي هما मेरे हाथ ना तुझे धूम धूम धूम बेबी शक्ला का boom boom boom Shakalaka boom boom boom मर गई हाय मैं मर गई ये दीवाना मानना मानना सर्दियों में आए पसीना दूर मेरे से जाए ना जाए ना मेरा baby shakalaka.